Merhaba arkadaşlar ben Enes oyunda kalınan Enes arkadaşlar bugün sizlere Speed Auto Clicker hem indirmeyi göstereceğim hem de ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben size bunun linkini vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya basıyoruz. Böyle iniyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben indirdiğim için şimdi size ayarlarını söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi select'e basıyoruz bastık arkadaşlar. Şimdi sizin makro fareniz varsa buton 2 yapın tavsiyem. Tamam. Buton 2'yi yaptık. Şimdi arkadaşlar bu böyle. Bu da böyle böyle. Bu hold'da olsun. Bu like mouse butonda olsun. Bunları yok. Bunları işaretlemeyin. Arkadaşlar siz bunu 10 yapın. Ben böyle yapacağım. Arkadaşlar bunu 100 yapınız vurması için 1000 yapın bunu. Yok arkadaşlar 10 yap. Bunu 10 yapın. Bunu 10 yapın. Bunu hızlı vurması için 1000 yapın. Böyle değiştirmesi için de böyle. Ben 1000 yaptım. Ama ben kullanmayacağım. Şimdi arkadaşlar bunu böyle Türkçe olsaydı anlatırdım. Reset settings ona basmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size bir kanal daha atacağım. Arkadaşlar böyle şarkılar atıyor. Vatan şarkıları. Onları şeyini vereceğim arkadaşlar. Onun arkadaşımın şeyini vereceğim. Kanalının linkini atacağım. Ondan da şarkı dinleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşıma da abone olun. Sizi çok seviyorum.